那个油花的分布就像是完美的大理石一样，非常非常的棒。我天哪，这是什么？超高级！这块贝利的油花非常非常漂亮，就像是维纳斯女神穿上薄纱一样，好想咬一口。 你是不是在期待我讲口感？很有嚼劲呢，完美完美，真的是觉得超值得的。